もう誰も傷つけたくなくて土地君を消えようとしたんだでも一人の寂しいリカちゃん何リラタ力を貸して